Witam Was serdecznie w kolejnej odpytajce. Dzisiaj dosyć trudny temat. Mm, będzie koniunktyw pluskwamperfekt. Tryb przypuszczający w czasie przeszłym. Przeszłym. Najpierw powiem zdanie, całą procedurę jaką znacie i potem coś więcej powiem o tym czasie, bo to strasznie ważne i chcę, żebyście Wy jako widzowie mojego kanału, żebyście to znali zdanie brzmi po niemiecku powinieneś wcześniej o tym pomyśleć. I to jest sytuacja, w której ktoś nam wypomina jakieś niedociągnięcie, wypomina nam coś, czego nie dopatrzyliśmy, coś, czego, czym się nie, nie zajęliśmy wcześniej. I dzisiaj wyniku jakieś konsekwencje negatywne tego. I ktoś mówi: Słuchaj, tydzień temu to, co zrobiłeś, no nie dopilnowałeś czegoś, nie przypilnowałeś, nie napisałeś maila, nie potwierdziłeś. Powinieneś wcześniej o tym pomyśleć, a nie dzisiaj. Dzisiaj jest za późno. Rozumiecie kontekst? I teraz powiem Wam wariant, y, wariant niemiecki. Jeżeli nie, jeżeli nie potraficie po polsku y, to przetłumaczyć, to podpowiedź jest. Du, puste miejsce, Früher daran puste miejsce sollen. Du, to co widzicie, du e, coś tam, coś tam früher daran puste miejsce sollen podpowiedziałem, to chodzi o czas przeszły, przypuszczenie w czasie przeszłym. E, pierwszy wariant. Du würdest früher daran denken sollen. Wariant drugi. Du würdest früher daran gedacht sollen. Wariant trzeci. Du hättest, du hättest daran, da, du hättest früher daran denken sollen. I ostatnia wersja, du hättest früher daran gedacht sollen. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? Du hättest früher daran denken sollen. O co chodzi? Tu chodzi o to, że w czasie przeszłym jest czasownik sollen, a nie, a nie denken. Powinieneś był. Powinieneś był. Dlatego jest du hättest i jest na końcu Zolen i oni te dwa czasowniki stanowią o tym, że to, że to jest czas przeszły. A Denkę nie ruszacie w ogóle, jest bez okoliczniku. Dlaczego Zolen, dlaczego Heten, Dlatego Hetest? Cholera, jak to wyjaśnić? Eee... W perfekcie powinieneś, jest du hast to jest perfekt, czysty perfekt czasownika modalnego Zolen, ducha z Gesold, tak? I teraz chodzi o to, że to jest przeszłość. ducha z Gesold. Natomiast gdy w zdaniu jest inny czasownik i tutaj mamy denken, to Gesold, znaczy zolen, nie zmienia się wtedy w Gesold, tylko zostaje w bezokoliczniku. Ponieważ jest denken, to zolen stoi nieruchomy, w sensie nie przekształca się w Gesold, zostaje zolen. A dlaczego hetest? Ponieważ to jest tryb przypuszczający od, od duhast. Hetest to jest przypuszczenie od duhast. No taki temacik trudniejszy trochę. Ale chcę, żebyście to poznali. E, no właśnie. No. Nie wiem jak wyszło. <laughs> Trudnawe, ale cóż, próby. Dziękuję Wam. E, widzimy się w kolejnym, w kolejnej odpytajce. Trzymajcie się. Hej.